¿Cuántas veces te lo va a repetir? Porque yo sé que eres insegura que eso fue de antes A un bobo tú amaste y ahora con otra él está No fuiste insignificante, sola con él te dañaste Pero ahora él quiere regresar, tra, tranquila Ese bobo a nadie domina Ahora estás feliz, sos otra mina tu gente querida Cuando sale de fiesta ella se viene Porque sabe que como yo nadie la entretiene Se pasa días y noches pensando en verme Mientras ese tonto de día se malentiende Y no, ya rompieron su corazón y yo Viajaría para estar con vos y no Ahora escucha mi canción y yo Esperando esa ocasión Esperando que se ponga para mí Esperando ver su curva frente a mí muy En cuatro escenas me movió todo su Si solo tú quieres ser feliz Otra mañana sin un día gris Esperando el otro vuelo para estar Porque Querida Cuántas veces te lo voy a repetir Porque yo sé que eres insegura Querida Cuántas veces te lo voy a repetir Porque yo sé que eres insegura 22